Te doy la vida porque tú eres pedazo de mí Aunque no estás conmigo ahora Estoy contigo, ya creo en ti Hey Nina, te doy la vida porque la tierra necesita luz Para que lucha contra la sombra Y el Señor de la cruz Hey Nina, te doy la vida Porque este mundo ya te pertenece Y noches buenas, sin pesadillas Porque la noche también te merece Hey Nina, te espero encima Te explicaré cómo llegar aquí Con el amor, materia prima Salte el abismo y sobreviví No me lo creo, ni por asomo Así como el amor llegó y llegas pa' que no me quedo solo Y por enseñarte lo que Pachamama me enseñó No me lo creo, ni por asomo Así como el amor llegó Tú también llegas pa' que no me quedo solo Y por enseñarte lo que Pachamama me enseñó Está llegando como una primavera Y la primera vez que tú me mirarás Yo lloraré la noche entera Solo pido tu felicidad que sale el sol después de una noche fría Por ti cortaré toda la salambrada siempre te ayudaré, sea lo que sea Nina, cuando vas a llegar? Será por supuesto el mejor día Lo gritaré a todo el sistema solar Y si faltará la voz, gritaré todavía Nina, tú como el albor de algo de mejor, de una nueva era, una nueva vida, con un buen sabor. Tú eres lo que yo esperaba de una vida entera. No me lo creo, ni por asomo, así como el amor llegó. Tú también llegas para que no me quedo solo, y por enseñarte lo que Pachamama me enseñó. No me lo creo, ni por asomo, así como el amor llegó. Tú llegas pa' que no me quedo solo Y por enseñarte lo que Pachamama me enseñó también llegas pa' que no me quedo solo Y por enseñarte lo que Pachamama me enseñó No me lo creo, ni por asomo Así como el amor llegó Tú también llegas pa' que no me quedo solo Y por enseñarte lo que Pachamama me enseñó